السلام علیکم پادشکوی کالخوزابات تو برادران عزیز امروز نواری ما شهر باختر آمدیم بازار نخی سخی دروازه فروش ها هستن برادران عزیز آجی یک تک شما در معرفی میکنیم چکن دروازه چند سمای سلام علیکم اکر تازه تینجن بعدا مقاعد موندن کورا اکر تینجن سلام علیکم و حالون هست تینجن اکر این آمدیم اکر کو یک کپه این تلفون ها گفت زنه کو چکن لوارو هستن چکن دروازه هستن گفت زنه یک رزمی روش هسته سه و بیس سه севуни чор ака и дарроза чанд сомо шид чорҳазор сомо чанд бача нака севу бист да дувуни май материали пеши пешаиаа надора ғавси ғавс шама амеая озиа и краска навшагая бобои пара дарроза тайёр шудаса иё чанд ба чанд тайёр шудаса чор ба ду ҳафтод чор ба ду ҳафтод да сумуш чӣ мешава бараша? Сумуш ака 4800 э, мешава, бо ҳаста 3300 мешава. 4800 чӣ чӣ метр ака дароза, стойкош, боло криша криша. Кришаш не, кришаш 700 мили криша мешава. Кришаш 700 модел на. Фаҳмо. И бара дароза ам да ё шикана ака на, то шанс ма чанда чанда. 255 баша. И мақсад хазакас. Хазакас а? Ира материалаш чанда даз мешава ака, гавсиш. Да, ё? Ира бу поли краска, краска када хушуна када? фаҳмо и пара бо ина дарвозара тайёр кардан рафтеста бачао кор кардеста тарзи тайёр кардан дарвоза ина ия салому алайкум ака созитинҷа мабудхо монда кора ака монда нашен ина бозори нехӣ омадем бародарон азиз чихел дарвоза чӣ намо дарвоза дар кор боша бемолон ҳамин акода муроҷиат кирен мешава и пара демя дарвозаи тайёр мо зачанд бошаяка яка 3000. 3000 сомо аз ер чанд бача? 320 дар дуни. Ва. 20 кошо бола. Сен ам ҳами гилм бо мешавад, 2700 ам мешавад. Акай бо даста кошо чхела мисол тараж калхозо бо кум танги ё ки кари то хабадиё. Ҳамин хатун любой ҷо дастафка дора. Дастафка дора, на? Дастафка дора, дастафкаш мақсад адил мешавад. Агар муомила кан санфташ ҳам мекунад. А агар дарозар харидорӣ кунанд, дастафкаш ҳам хитон мекунед ва мақсад چون پلیش هم میگیره نم که میشه وقتا فهمو دستا خود سانوکش سانوکش هم پر خد یایی دیشون سانوکش دو سال پنجوس میروان نیکی ما خودم که ببارم دو ساتی سانوکش دو ساتی سانوکش پنجوس ای دروازه با چند سن چیده که؟ این همی این طرف چه این یه پرشه یا که نه؟ فهمو چند با چند شده سنکه؟ این چور دو هفته چوربه دو هفتاد اوهانا و غمزی چکنه برکا؟ اوهانا دوونیم دوونیم ها؟ اشکی مطا را این برادا ما یه دروازه ما تیار بوده یکا؟ این سه هزار نفتی کشه این سه هزار نفتی کشه این سه هزار نفتی کشه این سه هزار نفتی کشه این سه هزار نفتی کشه این رو بشه ها؟ یک دقیقه دیر نشه ها؟ بشتگی سه هزار تومو سه هزار تومو نگه یک لوش برای ما بوی میمونه ما پروفیل رو همون میزنیم سپیسال دیگه جور بسرش من میزنیم اینه برای شکوف نتوستن اینه اوش رو بگیم ایسای موازه؟ задаги мисли мегашти хара метава а лош метава ва масад 15 гуфтам ва қоидави мешава а қоидави ами ягон ҷо ҷо ҳуҷ намемонад маҳкам шуда мемонад масад дар кор мо ҷавоб мегем ҷо гарантияш қатъ я гарантияш қатъ а мо и баъд ака профило чанд ба чанд шудеса қабз чикала ака стойкош главни асори каркасаш аҳа ба вазе хӯша ака то чанд сумат чихедаш аста арзон арзон чанд сумат қимат қимат чанд сумат а арзон арзонш ҳамин арзон ҷира қатин ду ба ҳаштсад мешавад чор метро чор метро баъд бо дора средний дора се ҳазору сесад мешавад бо дора масад ҳаздакат ҳамин шизи шизи материал ё махсуле ҳам қадим қадам метед арзуш ҳам ҳаста мақсад вақте бедаму дуфо намераша ва шиш мекунем ки ам ба се ҷуа шамо мо тайёр кунем тайёр кунем ина ё тайёр кунеша и чорда ҳазор аст чорда ҳазор сомона ҳазор сомона ина ё тайёр кунеша панҷ ҳазору дусад кунем панҷ ҳазору дусад сомона ба уно ба краска уно тарафа ҳаста се ҳазор аст чор метра се ҳазор аст

این برادران عزیزی پرستم با پیرگرادکف دایا که؟ برای پیش حولی پیش حولی یا رزمیر شو یا که کوادرات چه میشه وکی را؟ مثلا ارزون شما است مقصد 250 سن کوادرات چه سر میشه و بلو میره дусадтумаш мешава арматур қатӣ мешааматур қатӣ шумо краса карда тайёр карда натерамкунем агар туғри бигирад даставка установкаш қатӣ даставкаша азирокои пеши хона ҳастай ку хеле а ин парадабо тайёр шуда ака ина болош чӣ қатӣ маҳкам мешава вобаста баом закас чикар мақсад ин бушава агар оростикло мешава ё э, абиши тунка мешава абиши тунка мешава чӣ хел оростикло қиматар мегалда амо тунка арзонтар хели качели бисетка бисетка мекне кат кат ам кайрош мекне да марҳамат ина бародарна азиз чӣ хеле терегалатка даркор боша тайёр мекуна аз профиля аз турбай чӣ намо даркор боша ҳам тайёр карда мета бои фарада хели магазински ҳаст тайёркари даркор бошад ина квадрат чандтумяка квадрат ча метр ча сесаду ҳаштод томона установка чи қадар установка задараша дастафта установка ч маслиҳат мекунад маслиҳат мекунад хулас ау адина нарх мешава фаҳмо масалан мо тайёр кардан краска кардан мемонем агар ки тугри бигирам дастафта установкаша мекунем адилни э, нарх бисёр хуб бисёр хуб ё барои телевизор ҳастам کجور خلا بعد با برای بالکون هم میکنیم برای بالکون هم بسار؟ دیری دیری یعنی چهاری بخار برای اتشکوش دست هفت رو شانه پیش قطعه اتشکوش برای شده اتشکوش میکنیم همون دیری دک خوش میشه کجور کشنه هست عده نمیشه کجور کشنه هست عده نمیشه این اوزی رزمه چه همه چنده که؟ این رزمه رو خود بمیریم رزمه رو میگیریم مثال اوزی чихелики бошад ва квадратча ҳисоб мекунем квадрат 680 сум квадрат 680 сум ва бо дура 350 сум сими 12 хати ё сими чанд хати чида гӯя сими 12 ҳа сими 12 ҳа баъд бо арзон тар мешава сими 10 хати сими 10 хати ҳа хулас кришаш адена мешава нархаш тинка хайт болош тинка бехай ягон чорпулиш бита иншоалло ташхона тур гада мета барои дим се метажо мешава дим се метаж любой любой парада мина барои балкон дам тайёр мекарда забор шоткаш и квадрат шанс мешава бадака квадрат ани ними гони хо задага 280 тума ями сими ки задага 280 тума сими 10 сими 10 10 ё ҳоза пештарач берем шон шнете инам квадрат 280 тума ина барои балкон дай бачо тайёр мекунад канҷоро кушам кадам метен ҳисоб када мете ина и памиш чанқа боша кира памиш вобаста ба ҳама одам чанд шуда мега ё 35 35 дага ина памиш 35 35 мекунем хеле як одам мега продукт ҳама мега да балкон мемону не пластинка пойнш аста ҳамҷара мо кшотарак кшотарак да кирена агар кшотарак набо квадрат кшотарак хеле махтул боша не ҳамун нарх ҳамун нарх нест а фаҳмо бозори нехӣ омадем чӣ намо дароза дар кор боша ҳаста бародарон азиз дар рӯи экран суратоша мемонем ози ҷак падзакас кор шудестай суратоша мемонем я да 15 намо суратоша мемонем чхел намодош дар кор боша дар рӯи экран рақамошон ҳастай бемалол муроҷиат кинем мешава бародарон азиз хуш омадед ба канали калхозово тв ягон хизмат шид бемалол муроҷиат кинем яктакта лайка подписка карда фуромӯш накинем бародарон азиз